大家好，我们是东京走的桥。我们这次跟 Stage Japan 合作，要来体验住在农家以及都市的民宿的乐趣。首先，我们来到了宫城县，有一百五十年历史的卡基卡村民宿。这是我们今晚住的房间。 里面非常的宽敞，而且因为历史悠久的关系，所以整个看起来非常的古色古香哦。这边是日本传统建筑的走廊，也叫做 engawa，那这边非常有日剧的感觉。像这样住在古龙家，享受日本的夏天，真的很不错。这是你住在城市的 hotel 体验不到的哦。 现在要来吃古农家准备的午餐喽，然后他们这边的野菜、蔬菜啊，都是今天早上才现采的，还有他们刚刚才烤的扇贝，看起来很香。我们现在要做什么活动？来体验溯溪。就在我刚刚讲话的同时，有一只青蛙跳到水里。 个人也是第一次看到，就是在溪里面棚子的下面放松这边的农家，它还有蜂巢，就是养蜂的地方。然后现在爸爸要带我们去体验看一下。哦，我们现在身上蜂房飞的全部都是蜜蜂，不是苍蝇哦。耶，吃晚餐喽！今天晚上吃什么？ 烧肉，呜！这就是肉盘啦，你看这个鲜艳的肉，等下烤起来应该超棒的。超好吃的。那我们晚上吃完饭，在这附近走一走。对，然后其实这边有很多萤火虫。哇，民宿的晚上真的好安静哦，应该可以睡得很香甜呢。 完了，我们来吃日式的早餐了。早前啊，就已经有比那个旅馆还丰盛的早餐在等着我们了。哇！ 那个蛋黄甜到一个疯狂的境界，真的是真心不骗，超级香甜。我们所吃到的，包含无骨鸡的蛋，这边这个也是宫城县这边灯米自产的，所以呢，我们在这边吃到这些日式料理啊，都是在这边当地制造的哦。就是这边的好山好水，才可以造出这么多好吃的东西啊。我们这次体验了非常具有特色的古农家生活，除了建筑本身非常有历史以外， 我们来了轰爸轰妈，精心帮我们准备用当地的特产还有蔬菜所煮的乡土料理，非常推荐给没有体验过古农家生活的朋友。我们现在到东京，位于大田区的 Cario Kamata，这家看起来像设计师建筑的公寓，其实是一家旅店哦。 大家去五楼看看，那我们带大家来 Room t u o 一下吧。这边啊，真的很有日本设计感住家的感觉哦。一进门呢，就可以看到这里是一个厨房，然后复合客厅的空间。那其实这个区块呢，它虽然不是很大。 不过，因为这里呢是做楼中楼挑高的设计，所以整个空间感其实看起来相当的宽敞。也只有这种公寓式的 apartment 才有这么完整的厨房设备，杯子、瓦斯炉、烤箱、微波炉，还有冰箱，基本餐具都有哦。那我们可以直接由厨房去调整浴室的洗澡水的温度。来看看一下这里的卫浴设备，你看到它这边啊，卫浴设备就是虽然空间有点小，不过该有的都有。 那我们现在带大家去二楼看看吧。爬了楼梯之后，到现在这个是寝室，觉得它这里寝室的设计啊，不像一般的饭店的感觉，然后更有一种像是设计师的住宅。这个空间啊，虽然看起来像是起居室，而其实呢，它把不动收纳在后面的柜子里，所以呢，晚上的时候铺这个就可以睡觉了，相当节省空间哦。 为了利用它完整的厨房，我们就来超市买点东西回去煮吧。买完，了我回去煮饭吧。炒好喽，上菜。这次介绍了两家别具特色的民宿，一个呢是可以让你体验过。 家的生活，另外一个是可以住在设计师建筑的特色旅店。那自从日本的民宿法修正之后，有很多民宿没有通过标准。我们这边非常推荐 Stay Japan 的订房系统，那大家可以住到安全、安心、合法以及具有特色民宿。我是鲍勃，我是韦恩，大家下再见，拜拜。